सुरेश अभी हम लोग आ चुके हैं मतलब आ चुके हैं आ भी चुके हैं खा भी चुके हैं क्या रॉयल कैफे अभी हम लोग लस्सी खाई है और अभी चाट ऑर्डर किए तो चाट भी खाएंगे मतलब भाई साहब फेमस तो है आप जानते भी होंगे रॉयल कैफे लखनऊ में हजरतगंज मतलब फेमस है मतलब भर भर के लोग यहाँ पे आते हैं एक्ट्रेस की भी फोटो दिखाएंगे अभी अभी एक्ट्रेस की फोटो दिखाते हैं सब एक्टर्स की फोटो वगैरह लगे होंगे सारे एक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे और ये पूरा एक वीडियो है शॉप का देख सकते हो यहीं पे अंकल बनाते हैं आज वो अंकल है नहीं बट देख सकते हो और ये पूरा मिल जाएगा आपको मेट्रो स्टेशन का बस